Asan yung isa eh? Dalaw na Patay. Paplanta ko, paplanta na ako dire sa secret hideout. Pare yan sa base. Dere, nagluto. Luba, luba. Wala. kaya sakyan na lagi nabulit lagi pintal ano bitang murag spray print spray print spray spray paint print spray <laughs> nabulit lagi ko tibo buwan nga lagi kapuyag ko sukoso ba't diin ka to tawagan na atin ang tibok sa kinan nandiyo dili lang dili lang part sa park lang yuri meron siya gi-spray hanggang Cebu. Buka nga lang. Ang grabe kay diri sa ako, ah. driver side ang grabe, ang sa pikas kay wala kayo. Yung sa babaw sus. Ang windshield na bullet, Cebu. Tama ni terrorist. Ay! Yawa man na to. What the hell? <laughs> Whoa!